En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo, Eduard, entrego y consagro al Sagrado Corazón de Jesús mi persona y mi vida, mis acciones, trabajos y sufrimientos, para no servirme ya de ninguna parte de mi ser sino para amarle, honrarle y glorificarle. Esta es mi voluntad irrevocable, ser todo suyo y hacerlo todo por su amor, renunciando de todo corazón a cuanto pudiera desagradarle. Te elijo, pues, oh Sagrado Corazón, por el único objeto de mi amor, protector de mi vida, garantía de mi salvación, remedio de mi fragilidad, reparador de todas mis faltas y mi asilo seguro en la hora de la muerte. Corazón lleno de bondad, justifícame ante Dios Padre y desvia de mí los rayos de su justa cólera. Corazón de amor, Pongo toda mi confianza en ti, pues todo lo temo de mi debilidad, pero todo lo espero de tu bondad. Consume en mí todo lo que te pueda desagradar o resistir. Que tu amor se imprima en lo más íntimo de mi corazón, de tal modo que jamás pueda olvidarte ni separarme de ti te suplico por tu bondad, que mi nombre esté escrito en ti, porque toda mi felicidad es vivir y morir en calidad de esclavo tuyo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros. Santa Margarita María Lacoque, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.